An deem heite Tutorial soll et elo drëm goen fir op eng Email ze äntwerten, wann ech zum Beispill eng eng Email krut vun engem Proff an ech wëll elo drop äntwerten, ech hu vläicht nach eng Fro déi mer wichteg ass, elo hunn ech hei eng Email déi ech vu mengem Proff krut, Lo ginn ech hin an ech kann déi nei Sich liesen an da kann ech hei op dat Zeechen goen, ganz riets am Eck an do gesinn ech en Zeechen dat ausgesäit wéi e Feil deen no hanne geet. Do klicken ech drop an lo kann ech un all Mënsch, mee ech wëll lo hei just deem engen Proff äntwerten an dat wär dann répondre. An da kann ech, de Betreff ass schonn dran, da kann ech meng Fro hei stellen. Ech war elo hei just, wéi dat dann ausgesäit, fir dat fortzeschécken, erëm dat iewescht Symbol mat fortschécken. An dann ass eigentlech d'Saach schonn gemaach. Jup a fort ass se. Dat war et och schong fir d'Email ze verschécken an sou merci.